አማቹን ካሁን ጀምሮ አማቹን ቀን አደራ አደራ በዲን በርታ በሰይጣን ተንኮል እንዳትረታ ተተኪ አንተነ በሁሉም ቦታ ተተኪ አንተነ በሁሉም ቦታ